Gazte gatazkaren baitan, ez, herri langilearen indargunea edo indargune nagusia e, kolektibo izaera horrek eman dio. Eta horretaz jakitu, ba, sistema kapitalistak ez, ongi azmatutako estrategia bat martzan jarri du e, hori zatitzeko. Eta estrategia horren aurrean aitortu beharra dugu sindikalismoak, ez, orokorrean, ba, bueno, ez duela asmatu edo ez du jakin, ez, bere lekua egiten eta eraso horri eh, aurre egiten, eta nolabait, ba, bueno, historikoki bere eh, eremu edo indarguna izan diren eremu hietan gotortu eginda, eta oso ba, langileriaren sektore zehatz bati zuzendutako ba, praktika sindikala bideratu du. Gehien batez, eh, hitz egiten ari gara, eba eh, industriako, langile, gizonesko, finko entzako herramienta edo tresna izan da sindikalismoak. Horrek eraman du, ba nola baitez, langileria osatzen duten beste sektoreek sindikalismoarekiko desafekzioa pairatzea eta nola baitez sindikalismo horrekiko urruntzea. Hortaz, bada sindikalismoaren eh, erronka, baina baita labena ere bai, ez, desberdinak baldin bagara ere, horretan ere bai, ba, bueno, guk ere etxeko lanak baditugulako, subjetuaren berrosaketan e, pausuak eh, eman eta subjetu berrosatu horrekiko batrezna eraginkor bat bilakatu. Sujetu horri berosatzeko nola bait, eh, egin behar duguna da, egun sistemak irudikatzen digun langileria multzo murritxo horretatik pausu eman bestelako definizio eta bestelako langileria kontzeptu zabalago anitz eta integratzaile bati, eta hortan ez, batzen gaituzten elementuetan eta interes konpartitu horietan indarra jarriz, ba, izaira kolektibo hori berreskuratzea eta berrera ikitzea albidatuko digun praktika sindikala martzan jarri, baina beti ere kontutan hartu aitortuz langileria subjetiba desberdin hoiek osatzen dutela eta hoiekiko aitortza bat egun behar duela eta interes hoiek ere bai ordezkatuak sentitu behar direla eta hoiekiko eskaintza beresiak eta praktika sindikal beresitua egon behar duela. Horrek eramaten gaitu ere bai nola, ere nolabait gure borrokarako eskaintza zin antolakuntza eskaintzak ere birpentsatu behar izatera.